人，Hello，大家好，我是金英老师，今天又到了我们分享前世今生小故事的时间了。那我们开始之前，请新朋友务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，这样老师更新其他视频的时候，你才能在第一时间收到通知哦。 让我们回过头来看一下，今天要分享的故事叫做《无心大错》。而这次来问世的命主呢，他是来询问他长期以来呢饱受一些健康的一些患，而且他觉得他的运势呢常常都觉得非常的低落，他觉得好像好运跟他完全都没有关系，无论他用尽了多少转运的偏方，都是一样的。 所以他想问老师说：“老师，我目前的这一生的病况以及厄运，是否跟我前世的业力是有关系的？能不能帮我看一下前生呢？”好，因此呢，我们就从这一段委托呢，看到了两个画面。这边先跟大家说一下第一个画面。第一个画面呢，看似是在唐朝。 那在这边呢，我们看到的是一个懒布房，有一个学徒，他正在打扫，但是呢，他打扫的非常的懒散，也就是他并没有非常的呃按照程序把这些落叶呢集中呃收纳，然后抛弃，而是呢把这些落叶呢落花都直接扫到了懒池里面。 那再来呢？这些成品所染出来的布料呢，就发生了一个状况。那一批次的透过那个染池染出来的布料，只要使用过的人都很容易会有皮肤过敏，又或者是呢会有呼吸不顺畅的一个状况。因此，大家怀疑是那一块布的问题，纷纷都跑来跟这个染布房的老板请求要赔偿。 而染布房的老板呢，也非常的愤愤不平，认为自己做了这么多年的生意，绝对不会有这样的事情状况。他告诉大家：“我用的都是染蓝啊、艾草啊、板蓝根这些植物所染出来的布匹，而且我都是拿来纳贡的贡品，怎么可能会用恶劣的品来忽悠你们？”但是呢，大家呢并不采信。 便去验了一下他这个染池的水里面，发现里面除了有大量的这个呃烂掉的这些花草落叶的树的这个残余的这个渣在里面之外呢，还在池子里面呢验出了有性的一个反应。这下子老板呢也只能摸摸鼻子，任人赔偿。而这一赔偿下来，再加上被退掉的货品。 还有失去的宫内的这个，呃，生意呢，让他这一系之间就倒了，而很多的本来的这些学徒呢，本来养以计生的这个工作也瞬间没有，住的家庭在这一刹那之间就受到了许多的波及。再来，我们看的是第二个画面，在这个第二个画面里面，我们看到的是在一个很热闹的市集。 有一个身影呢，他被追赶着，后面听到的声音是有人大喊的是“抓贼啊，抓贼啊！”这个小女生呢，身手非常的敏捷，很快速的就躲到了一间破庙旁边的隔间内，在那边坐着等她的是一个驼背的白发的妇人。小女生很亲切的叫她“姥姥，姥姥”，我跟你说，我今天去乞讨。 人家好大方，赏了我们一大块腌猪肉。那姥姥说：“可是你看我这把年纪了，我哪有牙可以咬啊？”那小女孩就说：“好，那我想办法生火，把这块肉给煮烂了，给姥姥吃。”但是呢，在这烹煮的过程当中，不正的一阵风把这个星火吹到落到旁边的一个落叶堆里面。 一下子，没一下子，这个火势就起来了。快的呢，这间破庙呢就在火海里面。这小女生心急之下也管不了那块肉了，能赶紧把姥姥背出来。而在这个过程中，他们不但是呛伤了，而小女生身上呢也留到了好多处的这个伤疤。说起来这件事情呢。 让村里的人觉得他们蛮可怜的，所以呢，大家便集思广益，想说好吧，那么我们就给他一份工作好了。那给他这份工作的呢，是一个卖豆花糖水的的先生，他要求他这个小女孩要协助内外场，那帮他招呼客人、收拾碗盘、备料、采买，反正把所有的杂事都落到了这个小女孩。 上小女孩也是很安分的，即便呢每天呢所能够取的，可能只能够买她一人份的晚餐，她也尽可能多把那些东西都奉上给姥姥吃。她自己呢只会吃仅剩下来分装的那些豆花，而这些豆花并不是当天卖剩下的，而是客人留下来的豆花。 没有多久之后，老板发现了这件事情，但是这个老板，他其实并不是一个心地非常善良的人，他并不是这么像大人大家所公认的，觉得他是个好心人，给了这个小女孩一份工作，让她可以安家，而是他很计较，这小女孩并没有把这些剩余的这些客人剩下的豆花，让她可以卖给。 他认为他是属于窃取了他本身的利益，所以他便把他辞退了。最后呢，这小女孩呢就没了工作，而某在这一次呢，他老板呢也不给他工资了，就让他带了那些残余的豆渣花回去。而姥姥呢，当天呢吃了一口这个豆渣花之后呢，就。 忽然过世，而留下了一直哭泣不停的小女孩。这两个故事我们说完了，接下来我们慢慢来看一下这两个画面给这位命主在这一世所带来的一个影响。首先，在刚刚的第一个画面里面，染布房的众多的人从此流离失所，并没有地方可以寄宿，没有办法学一技之长。老板在那个时候也。 失去了他的身材的器具，在这一个状况下呢，波及到了这么多的人，因此他的无心之过，让这么多的人受到牵连，导致他在这一世会受到这一个业力的影响，让他的运势会充满许多的颠簸。再来呢，我们也可以看到就是。 用过那一批布料的人呢？因为他们都有一些起疹子啊、皮肤过敏啊，甚至有呼吸不适。有些人用这个布料做成了手巾，那长期呢会拿来放在鼻子这边，擦是或在脸上做擦拭的动作。所以这些人他们身上所反映的这个皮肤过敏或者是呼吸。 不适的一个状况，也就很容易变成病根，烙印在这一个当事人身上。在第二个画面里面，我们可以看到的是，这个女孩当了一个贼，但是她出于孝心或者是出于好意，她是讲了白谎话。在这一世里面，她也比较容易会有惯性的、不自觉的去掩盖自己一些。 擅长的地方说大话，那这是他在工作上面可能要留意的，但是别人可能很容易看破他的手脚，因此他会常常觉得自己受到赏识。而他看到了姥姥厌世的那一个状况，他以为可能是因为吃了那个食品而耿耿于怀了，带到了这一世的情绪也很容易让他在这一世里面呢，对于食品。 和相关的食品会有一种，有说它会具类似相关的食品。所以呢，我们就便跟当事人讲，他看完了这几两段的画面之后，他是必须要去做释怀的动作的，也就是他可能本来以为姥姥是不是吃了这个东西，嗯，是过敏啊，还是休克啊，好，所以产生了这样的反应。 但是实际上，有可能这个姥姥当时是刚好时间到了，又或者是我们现代讲的心肌梗塞，或是长时间的营养不良导致，她刚好就在那个时间点过世。而希望她不要把这个跟食物连在一起，因为很巧合的是，在这一世，这个当事人他是对牛奶、像白色相关的食品有非常严重的过敏。 但吃了就很有可能导致游客的状况，说会出现在西方人体质上的一个状况，怎么会刚好就碰到这个东方人命主的身上呢？而在这个本身呢，他的健康问题里面呢，也会常常出现有类似荨麻疹，块一块的疹子，或者是季节性的一个疹子呢，让他不断的脱皮。 而这些就是跟我们刚刚讲的第一个画面，这 lunch 不整洁所导致的部分。所以我也跟他讲了，过去他常常会贪方便，或者是想要图一时之快，就把事情呢随便的交差了事。在这一世的时候，千万不可以犯下同样的错误。而他要怎么样去解决这个业力所带来的病业呢？ 就请他多吃药师经、药师咒，而在吃完的部分呢，再把眼前的这一杯水呢喝掉，或者是沾水擦拭他的这个不的部分。那过不久之后呢，这位命主老师说，他发现在他到了自己的因果之后，这些过敏的症状还有畏惧的状况跟。 人际方面呢，都有相对的改变很多，因为他要尝试着去调整自己，不要有惯性的去盖自己擅长的地方说大话，或者是让自己是处在想要简单了事。他开始学习的怎么样能够更精进。那同时呢，更巧的是在画面里面的姥姥啊这。 妈妈，这个故事呢，希望可以让目幕前的朋友有更多的喜知。我们下一次再见哦！喜欢这则前世今生故事的朋友们，请务必帮老师把影片分享出去，让大家更清楚的知道怎么样去理解因还有果。是金英老师，感谢你的收看，我们。 下次再见喽。